Arroyito campesino que recorres la montaña Si ves esa linda flor que vive allá en la quebrada Dile que mucho la quiero, que suya tu mi alma Arroyito campesino que pasas por su cabaña cuando se encuentra la noche de estrellas engalanadas y esté plateando la luna esa dormida montaña, tú y yo iremos a Rollito a darle una serenata a esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma, a esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma. arroyito campesino, quisiera que le llevara sobre tus aguas tranquila mi corazón y mis ansias. Hay quien pudiera arroyito mirarle esos ojos bellos donde la esperanza vive durmiendo, siempre durmiendo. Cuando se encuentra la noche de estrellas engalanadas y esté plateando la luna esa dormida montaña, tú y yo iremos a Rollito a dar una serenata a esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma, a esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma.